El nostre objectiu és, és utilitzar els materials naturals que estan presents al nostre entorn, com antigament s'havia fet, no? tornar a la coherència de, de, de la relació de l'arquitectura amb els materials i tornar-los a reintroduir de manera contemporània dins de, dins de l'arquitectura.